この動画は、目をつぶってゆっくり想像しみていただけると幸いです。時間は、広い地続きの土地である。寿命という名の広い土地を走り抜けるということだ。そして、その広い土地は、人間の都合によって切り分けられ、それぞれに地名がつく。それが、 中学生であったり、小学生であったりする。しかし、皆さんは気軽に散歩するとき、地名を気にするだろうか。気にしない人の方が多いだろう。そのような中、 地域と地域の境界の場合に地域の名前を記す方法があったとしよう。それは2種類あるとする。1つ目が、地面に地名を書くのみ。2つ目は、それに加えて旗を立てる。この2つのうち、どちらが良いかわかるだろうか。1つ目の場合、何らかの影響で、土に埋まってしまった場合、 境界がなくなってしまう可能性がある。2つ目の場合、大きな旗であれば、何らかの影響で土がかかるくらいであれば、問題ないと考えられる。この旗に値するものが、1学期ごとにある、終業式、始業式である。その終業式、始業式は、 各教室に集まって話を聞くという感じで、体育館に集まって校歌を合唱する、立派な式ではなかった。しかし、コロナという生物のいたずらは、旗を、より色が濃く、大きなものへと変わった。コロナという生物のいたずらは、 良いものなのか悪いものなのかがわからないものである。